Disegno, testo, artwork e quanti più fattori possibili convergono assieme per dare vita a quella determinata carta che in quel momento della partita fa parte del vostro deck e che, passaggio dopo passaggio, è arrivata in qualche modo tra le vostre mani per essere impiegata in scontri reboanti e pieni di colpi di scena. Ma la domanda che sorge spontanea a questo punto potrebbe essere Va bene, sì, la parte frontale della carta. Sì, e invece il retro? Perché nessuno mai si preoccupa del dorso? Qual è la storia che orbita attorno a questi elementi di riconoscimento che, a prima vista, catalogano una carta sotto la campana di uno specifico TCG? Ed è qui che Flash Blood interviene rispondendo alla domanda proponendo la sua personale storia.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 Ed ora scopriamo assieme quali sono stati i processi di creazione che hanno visto il retro di ogni carta di Flesh and Blood prendere forma. Andiamo a dargli un'occhiata. Come tutto ha preso forma. Una delle caratteristiche più rappresentative di ogni TCG è di sicuro il dorso di ogni carta presente in gioco. In effetti, il carback rappresenta appieno l'essenza del GCC di riferimento, che in alcuni casi rimane minimale, vedasi i grandi tre come Magic the Gathering, Pokémon e Yu-Gi-Oh!, che a forza di calcare il mercato da un ventennio o forse più, sono oramai riconoscibili in ogni dove, e chi invece tende a mostrare qualche dettaglio in più andando a proporre concetti fondamentali presenti nel gioco stesso come per Keyforge. Per Flesh and Blood l'idea iniziale era proprio quella di creare qualcosa di semplice e allo stesso tempo di impatto, che rimanesse impresso nella mente del consumatore nel modo più veloce possibile. I signori della LSS sapevano già dal principio di voler rappresentare le otto regioni presenti sul Raid direttamente sulla parte dorsale della carta e, come esperimento iniziale, hanno creato una sottile filigrana dove tutte le nazioni fossero concatenate tra esse, includendo inoltre un codice colore per rappresentare al meglio ogni territorio. Al lavoro ultimato però si resero ben presto conto che il risultato si presentava disorganizzato e poco performante nel catturare l'attenzione dei giocatori. Quindi, facendo dietro front, sono tornati alla singola tonalità. Ma qualcosa ancora non andava, la grafica generale sembrava davvero molto spoglia ed insignificante. Così iniziarono a ragionare sul fatto che forse era meglio abbandonare l'idea bordi, esplorando il concetto di illustrazioni complesse, conferendo una vera identità al gioco, inserendo elementi che, però, nell'insieme non sarebbero andati a sovrastarsi tra loro. Funzionale per raccontare una storia, funzionale anche per quanto riguarda dare carattere alla carta stessa. E così, provando e trovando una serie di colori che nell'insieme permettevano di esaltare il logo del gioco, il viaggio verso il retro che tutti noi oggi conosciamo ha avuto ufficialmente inizio. La strada era quella giusta. Dopo vari esperimenti che ritraevano filigrane di colori diverse per la trama di sfondo, delle tematiche hanno attratto l'attenzione dei designer. La pergamena permise loro l'utilizzo di inchiostri per la stampa di color marrone, oro e nero, andando a creare una trama vecchia, come se si parlasse di un tomo consumato ma alla fine si resero conto anche in questo caso che l'effetto vecchio non si sposava proprio bene con un GCC, dato che conferiva un aspetto trasandato a tutte le carte nel complessivo, anche quelle appena acquistate o sbustate. E quindi... no, niente da fare, bisognava trovare un'alternativa. La seconda fu un tema roccioso, che però non si sposava bene con il logo, dato che sembrava troppo un miscuglio di immagini messe lì a caso e quindi scartata anche questa ennesima idea, sperimentarono uno stile più fresco, evitando di far sembrare ogni carta invecchiata col tempo ed automaticamente meno interessante per l'acquirente. Utilizzando varie ombreggiature e mettendo in risalto diversi aspetti del dorso, alla fine tre furono i risultati che portarono la LSS a modificare qualche stile di colore, eliminare le precedenti ombreggiature per arrivare infine alla grafica definitiva che è presente su ogni dorso di qualsiasi carta che tutti i combattenti su Raid conoscono. E così, come abbiamo visto, non è stato di certo un processo semplice, ma come ogni articolo di qualità che si rispetti, ha dovuto attraversare delle fasi che alla fine del tragitto hanno fatto combaciare ogni fattore nel migliore dei modi, assegnando a Flesh and Blood la sua personale identità. Se vorrete leggere da voi la storia che ha ispirato la creazione di questo video e scoprire ogni singolo passaggio che ha portato alla luce il tratto distintivo di Fab,